навіть з людьми в чаті і кажуть, що я перехобот нагнітаю з того, що наш президент почав е, свою каденцію з порушення жорсткого порушення е, законодавства конституції. До речі, е, сьогодні опублікували е, указ про розпущення Верховної Ради, і вже е, 21 числа. Будуть вибори Верховної Ради, перевибори, дострокові вибори. І сьогодні вже навіть е, Центральна виборча комісія сказала, що вони не встигають організувати ці вибори е, в такий короткий термін. Тому спочатку е, роблять, а потім думаємо. Так що такі діла. Ти щось Сірий кот, знаєш, чув, думаєш? А, так, да, було, було, так. Да. Ну а далі що? Що наші СМІ говорять по інаугурації? Ты ж э, смотришь наши СМИ. Ну, я говорил, что наш... Ну, понятно, понятно. Ну, доєднався до нас дід Олесь. Вітаємо, дід Олесь, вас. Добрий вечір. СБУ. Я вибачаюсь із затримкою, бо я тільки приїхав. Е, У мене коти голодні. <laughs> поки дам їм поїсти. От. <laughs> А яка? І це а чу, е, чую ви тут, да. Е, яка Говоримо. там яка Я... там сьогодні тема у нас? У нас сьогодні тема після інаугурації, той, що зараз робиться там після інаугурації. Ота проблема у нас ага. там саме. Дивись, ну що, ми, ми як обговорюємо ті перші кроки нашого президента, які вже вибачте, не, не налазять ні на яку голову. Тобто був проти кумовства, сам почав з цього. Е, е, чиновники, які люстровані, е, займають керівні посади в адміністрації президента. Ну, Так, так. так. Е, це як його? Е, е, Богдан Богдан, да? Богдан, Богдан, да. Він там був Значить, був він десь там і і в Януковича, і Зазаровим. Ну, я вважаю, якщо так справи підуть далі, то і Азаров приїде скоро. Я порт, Портнов приїхав. Портнов вже, да, Портнов вже площадку для повернення цих всіх остальних босів вже під, буде готувати, а що ви думаєте? Да. Так, так ну, тут, е, наладкувалося. Я тут... Е, Е, ні, ще ось тут е, так налагоджую. Налагоджую. Так, оце о. сюди. Е, дід Олесь, питають вас, хлопці з Аризони, як ваше здоров'я, як, як ви себе почуваєте? А. Взагалі, як? Та нічого, так, більш-менш нормально. Так що, да з питань дітей Ну, не дождетесь, як то каже, як казали, да? Ну там е, розумієте, що багато москалів вони мене знають там по рулеці, я коли заходжу, вони а там мені розказують, ну от, видиш, дід, ти со своїм бандерой допіздівся, типа, да, ну я, <laughs> я кажу, добре кажу, да. Е, нічого страшного. Учора ти один там балакав. Я кажу, в нас е, безсмертних немає, так що всі будемо там, але кажу, ти передаш цей привіт Кобзону. І <laughs> ще ніхто не ведає, хто першим там буде. Тим може й Все можна кожну секунду бути. Е, ще ще да, у нас таких не вивели таку породу людей. Е, вроді би один є такий е, Путін. От їх там <laughs> декілька. Кажуть, уже десь він третій чи четвертий Путін. <laughs> як цей він, чахлик невмирущий. <laughs> Путін раз, Путін два, Путін три. Клонірують їх там, клонірують, і он за другим да, випускає. Да, да. Трохи там ботоксом підкачають, віагрою, мільдонієм і все нормально. Він буде ще керувати, керувати і керувати. А коли ж полонієм накачають його ядріт, розумієш? Добренько. Ну, в нас все-таки тема. Так, так, да, да. У нас оця тема. Е, тема, значить, що е, Портнов приїхав. Е, це, значить, так. Що там, що там? Да, до речі, Е, там е, попередження дають уже потроху з Америки. Ось е, і в Америці відкрив Приватбанк справу на Коломойського. Щось не в Україні, а там в Америці відкрив ага. Приватбанк справу на Коломойського. Так, і там же оцей, значить, у Твіттері написав, значить, він особистий там е, прокурор, особистий адвокат е, Трампа е, написав, вроді би, значить, таке. Трамп вже таке не може написати, ну тому видно, з погодження Трампу там написав оцей особистий адвокат, що мов Коломойського і цього Богдана треба той прибирати Зеленському. Так що була така інформація. Е, Зелен... І з ним е, Волкер е, вроді би проводив розмову із Зеленським. Зеленський якоби начебто обіцяв Волкеру, що він подумає. Але таки думав, думав і врешті на своєму так він Богдана, то Богдана поставив. Ось, Тобто йдуть уже з Америки йому попередження, і щось там, значить, уже і валютний фонд незадоволений. Ну, тобто, е, я знаю, е, можливо, якщо його буде з западу, так його цькувати, може він швидше туди до Росії побіжить, я не знаю. Може його якось запросить туди до Трампа на аудієнцію, на коврик, на килимок, щоб він його там трохи проінструктував, що і як робити. Бо йому, видно, дають не ті інструктажі. У нього ж там команда З. Усі там е, він казав, що будуть нові обличчя, але зараз люди дивляться, де ж вони нові. Якщо е, були ще при Януковичу, при Азарові, то вже скільки е, Януковича 5 років немає, він ще там так що люстрований до того ж щось нових облич не видно. І там він е, поставив е, замісників, у нього там дуже багато. І він поставив там якийсь продюсер із кварталу 95, е, якийсь ще, ну, от і там сценаристи якісь там. Я так думаю, там із 95-го кварталу і прибиральниць візьмуть, і охоронців. Ну, поки, і, всі, і всі. всі тримають кулаки, е, яку посаду лисому він, він дасть. А, <laughs> да, Він її тоді так підстрибнув його в лоба, поцілував. От, е, Що це? Ну, тобто. А що з Порошенко цікаво? Мені цікаво буде, що з Порошенко буде, раз така там тема. Буде де що-небудь, чи то все фейки, там що до, діло до суда дойде, в конце концов, що ви когось там ну, приведуть в суд, непонятно <clears throat> кого там суд. Приїхав Портнов і там Портнов щось крутить, мутить е, з Порошенком, що відкриває якісь справи і так далі. Що воно там буде, поки невідомо. Ну, може бути, що пенділя тому Портнову дадуть конкретного. <clears throat> Я не знаю, як вони. Е, вони зразу всі набралися хоробрості і оце приїхали, як тільки прийшов Зеленський. Але тут щось ще е, невідомо, яку Зеленський займе позицію, бо він, е, начебто, зараз і вашим, і нашим, і там щось обіцяє, і там. Ну, коротше. Е, е, що воно буде? Ну, суди в нас прокуратура, е, всі продажні, тому вони будуть під Зеленського. Ну, я думаю, будуть ці справи крутить. а Порошенко найме, може, адвокатів з Британії, і будуть вони там дуже й довго і нудно. Це все. Я думаю, на ближчих 60 днів ніяких рухів в цьому плані не буде. Там, Тому що зараз всі будуть зайняті виборчою кампанією, і тому вже, як то кажуть, зараз е, почнуться оці мобілізація штабів. А вже оці, як кажете, вже коли, е, умовно кажучи, хтось буде мати певні перспективи більшості, от тоді вже буде цікаво, тоді вже будуть вони підбирати е, ті шляхи, щоб е, вже, ну, дивіться. Е, що не зробив Порошенко в перші свої там 100 днів, не посадив нікого, от так публічно і цього всього. Ті, скоріш за все, намагатимуться це зробити, тому що народу народу це подобається. Кого там будуть е, виберуть жертвою, це трохи інша справа. Тому тут тут зараз 60 днів буде штіля в плані, е, ті будуть потихеньку вертатися, почву, знаєте, це ногою прощупувати. Ага, тут можна, тут можна. Луценка не чути, де він. Написав заяву, не написав заяву. От в чому діло. Ну а зараз як можете безвластям? Та в вас виходить якесь безвластя зараз. Дехто в Росії теж воспользуватися? Тому а що, що безвластя? В нас є президент, в нас є е, уряд, який виконує обов'язки до е, складання присяги нової Верховної Ради. В нас немає безвластя. В нас е, парламент ну, ні, там написано, що оцей старий парламент він повинен виконувати обов'язки, поки не заступить новий парламент. Так що він, хоч там, наче вже складає повноваження, але він повинен виконувати свої обов'язки до тих пір, поки не, новий не прийде. Так написано. Да, чинний парламент е, до першого засідання нового парламенту. Тому просто зараз це такі політичні політтехнологічні кроки роблять той самий уряд. Коли е, Зеленський в своїй інаугураційній промові сказав, що уряд во всьому винуватий, беріть бумажки і пишіть заяву. Ті взяли, взяли і написали. Е, так, я думаю, що вони зараз будуть робити, е, е, якби імітувати оце, що вони е, когось хочуть садити е, і так далі. Коротше, почнеться оце, як ото кажуть, охота на відьм. Да? <laughs> Почнуть вони е, шукати винуватих, бо їм, мовляв, там вже ж, а що хтось заважає. Бо е, я думаю, у Зеленського воно не так все буде гарно виходити, що він обіцяв, і він буде шукати е, винних. От, е, А тому буде намагатися заводити більше і більше оцих е, кримінальних справ. Більшість, звичайно, їх до кінця не доведуть, але отако будуть е, постійно, так би мовити, показувати людям, що вони там борються, борються з режимом Порошенка, от, з Баригою і так далі. Тому що але щоб посадили, мені щось це неймовірно, так здається. А що ну, з Приватбанком у вас буде, як ви думаєте, дід Олесь? Е, е, е, там щось це ж в Америці. Е, чому завели справу Приватбанк завів завів справу в Америці на Коломойського. От. І Е, я думаю, Коломойському не віддадуть Приватбанк, бо зразу ж е, валютний фонд розірве все, е, всі стосунки з Україною. От, І там уже Так що Твіттер. Це... Да, дивіться, по, я от знайшов. Позов був поданий 21 травня 2019 року. Е, Стверджують, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Добролюбов і їх інвестиційні компанії. А звинувачення стосується можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські шел-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість США. Чому в США? Бачите чому? Тому що вони відмивали гроші через е, покупку компанії в США. Подивимося. Ага. Ще ще цікаво, у нас меми йдуть. Меми просто йдуть, от зравнюють Лукашенка, наприклад, з Зеленським, там Путіна з Зеленським показують. Мол, ну, то-то людям втирають, очам втирають нашим білорусам. От, мол, Зеленський, пожалуйста, чуть ли не на ровері. Сьогодні на ровері Смішко приїхав туди, вас парламент показували, теж дивився. Е, чи то хто там приїхав? Хтось Ляшко, Ляшко. А, Ляшко. Ляшко на ровері приїхав. Там Зеленський ходить, пооткривав всі двері. Заходь сюди, в той у вас не парк, а, мабуть, ту самого як вас там, дворець, мабуть, того правительства, там, де ради, там де адміністрація, вулиця банка. А, адміністрація, да, адміністрація. А мол наш Лукашенко на таких лімузинах і не одного чоловіка не де. Всі чуть ли не на на, на вуха ставлять цей город, все Мінськ, як він їде, нікого ніде не побачиш, розганяє. А тут, мов, чоловік однорода. І от хоч хотілося б е, насчет той кута послухати. Сірий кот, Діма, розкажи а -а -а. на ти наприклад. на що в нас там делається е, в такой, в благосфері, в Ну, новостях? галоўная падзея якая а, у- была ва ўсіх навінах гэта а, забойства даішніка ну под магілёвым мы ведаем была такая справа а, з чаго ўсё пачалося а, прапаў ну в- выехаў выехаў на ддп а, адзін супрацоўнік даі не ў пары як яны павінны работаць не ў траіх там а адзін выехаў гэта ўжо парушэнне так э, не патрэбна быць яны павінны по свайму уставу працаваць э, па двое не менш выехаў адзін на дтп Э, потым праз э, не, некалькі часу ён э, по вайберу адпраўляе адпраўляе э, ці э, як это казаць там, SMS-ку? э, ці смс-ку там ці э, якое Зазвонік. ці, ці званок які там быў э, ну э, з, з- з якога э, мы ві- бачым што ён там э, кажа што э, яго э, схапілі там тры цыганы э, чорная волга э, і потым ён знікае няма ні сувязі нічога яго пачынаюць шукаць падымаюць у- увесь э, весь склад э, міліцыі э, на ногі і шукаюць яго і знаходзіць э, знаходзіць э, яго забітым дзесьці там не ці ў лесе ці дзе э, я так э, чытаў ўсё гэта <clears throat> не вельмі э, не вельмі так пільна гэта адсочваў Э, ну справа такая што ці ў лесе там ці дзесьці яго знаходзіць і пачынаецца рэйд рэйд э, на э, гэтых Цыган. Э, да на цыганаў на э, на рамеяў ці як там па беларускай мове гэта э, цыганаў называюць Вось і прыязджае э, ама прыязджае міліцыя э, туды у пасёлак под магілёвам там ёсць такі пасёлак які лічыцца цыганскім ну лічыць што там э, цыганы жывуць Э, але там не толькі цыганы там і э, розных э, розных э, нацыянальнасцей там людзі Э, яны прыязджаюць э, ноччу там ці пад у- па- пад раніцу вось так Як анкавадісти. да як як вось у сталінскія часы заходзяць у хаты там людзей клікаюць там ці нават даже шкло там выбіваюць і э, выцягваюць людзей э, на на вуліцу і іх там абражаюць Дзеці іх там б'юць пераляканыя. да дзяцей нават 15-14 гадоў забіраюць туды у, у пастарунак і ну навошта гэта рабіць то бок выцягваюць і кажуць «Э, вы там сукі будете сядзець у нас там вы такія вы сякія вы мы вас там і так і гэтак Вось праходзіць некалькі часу Э, што мы маем у кагосьці там э, ёсць э, ёсць э, э, гэта як это казаць Эм, ёсць інфармацыя ці гэта нехта першы подаў блогер беларускі таку, такую інфармацыю а, ці гэта ўжо самі міліцыянты там э, даведаліся што э, ну і яны выдвинулі такую версію што гэта кажуць самагубства было і, і што рабіць то бок э, дзесяткі людзей а, пасадзілі іх там э, усіх ператраслі а зараз мы э, бачым што яны увогуле никакого дачынення да гэтага не маюць перад імі ніхто не это нават і не извинялся мы э, сёння бачылі як шуневич э, міністр міністр наш унутраных спраў яго спыталі ці буду Які будуць з Луганська. да да да які з Росії. з, з Луганска да які вельмі любіць э, адзяваць Н- Э, НКВД. Да, да, да, форму НКВД на парад. Ён вельмі ганарыцца тым, што яго дзед был у НКВД і, і займаўся вось тым, чым яны занималіся тады. Э, Ну і ён, э, як э, такі э, прадаўжатель гэтых традыцый НКВД, ён сябе паводзіць абсалютна вось таксама. Як, як і тады. Ён кажа, што не, перед гэтымі мы там не будзем ніякіх пр- прыносіць э, извинений. Ну все, і замялі твоє. Да, Лю... Там е, якась жанчина, Да, зм- жанчина- змерла навіть. памерла одна, а, кагосьці там пабілі, ну, каго- камусьці проста непрыемна. ну, Дзеці калі такое робіць, переляканыя. да. Ну, якія калі былі такое там. робіць, вось глядзіце, Васіль, да вас прыйдзе... Повне безправ'я. Да, да вас прыйдзе хто-небудзь пад утра, вас вывалкаюць з хаты і скажуць пашлі з намі. І ўсё А село, куды ўсё пашлі? село, А там не навошта просто там- пашлі, да, і не Ну. аднаго, а цэлае сяло. А потым І, і толькі ішо і Гомельскай Да. обласці таксама на вуха паднялі. Во- вось такія справы вот г- гэта гэта вось гэта галоўная э, навіна была беларусі на гэтай на, на гэтым тыдні Ну, А як ваш е, прогноз, е, пане Дмитре? Е, як буде себе поводити Зеленський стосовно Білорусі? Може вони знайдуть спільну мову з батька і почнуть там щось? Ну, Зеленський набереться досвіду у батька, почне ходити по свинарникам, е, коровникам, там, е, Ні. показувати, де там глядзіце у гівні Де залізь? стоять і так далі. дзе далезь тут Ні. э, у першую чаргу э, е- паводзіны зеленскага залежаць ад таго а, які ён э, збярэ шлях А, ці ён будзе іць- ісці дэмакратычным шляхам ці ён будзе ісці у э, у бок дыктатуры як Путін як лукашенко калі ён пойдзе ў бок дыктатуры то ну яны мабыць пасябруюць з лукашенко Таму што ўсе дыктатары а, у іх няма а, н- н- ну у іх просто а, няма іншага выйсця як э, пасябраваць Таму што іх не шмат і ім трэба э, як-то трымацца там разам М, Таму што а, у Гагі шмат э, пустых камер і, і, ка- і калі не трымацца друг за друга то можна так і- і аказацца там Вось А калі ён э, збярэ дэмакратычны шлях то а, я лічу што з лукашенко яны не- могуць і не да, і не дагаварыцца Ні, Ну, я, я так думаю, думаю, що, що да- так. домовиться. Я думаю, А- що домовиться так само, як з Порошенка. То і він такий хитрий, Лукашенко. Якби не було й- його вектор такий. Не, ну то, што ну, Лукашенко думаю, будзе знайдзе спрабаваць дамовіцца гэта так, Анатоль, гэта так, але што Зеленскі яму скажа на гэта, калі ён будзе э, ісці у, у бок дэмакратыі, то ён можа з Лукашенко і не пагадзіцца ў гэтым. Ні, ён знає е, мусово, розумієте, як би там не було, білоруський народ, він е, дружний, да, дружелюбний до українського народу. І тут нічого не так. зробиш. Народ да. Мусо, мусить тоді Лука, Лукашенко і Зеленський шукати якісь там точки Але соприкосновення, Анатоль, гэта сутыкнення. народ, гэта народ, а палітыкі не. То, той же Лукашенко ён э, таргуе і ну ён ведае аб тым, што э, ідзе торг э, з ДНР, з ЛНР, э, туды э, возіць беларускія тавары. Э, І нават былі скандалы э, на гэтую тэму. Калі выявілася, што крыніца робіць піва для ДНР і яны толькі пераклейваюць вось гэтыя э, налепкі і этикеткі э, што гэта там зроблена дзесьці ў іншым месце А калі іх адляпілі то бачаць што гэта мінскі завод крыніцы І що цікаво, я з сходняй Ук- Україною розмовляв кілька разів, і там вельми популярний Лукашенко. І усі, ні одного не було якогось там чоловіка або якого моєго суп- сорозмовника, який говорив би наоборот, що Лукашенко, там кепський президент, усі з тої, з тої сторони е, цілий час його хвалять, аж захвалюють. Нам би такого як Лукашенко Таму што яны не жылі ў Беларусі. Гэта О. як кажуць, што калі глядзіш на соседа, то э, табе вось видится, што бачыцца там, што ўсё ў яго добра. Вось у, у яго ўсё добра. Е, Добре там, де нас нема. Та може і так. так Зрозуміло. Само. Значить, вони, я гадаю, так що якщо вони захочуть там е, посябрувати із е, Лукашенком, мабуть, тільки це буде з благословіння Путіна. Якщо Путін їм дозволить, то вони будуть сябрувати, а ні, то ні. Тому що я пам'ятаю, коли. Е, е, перший раз е, були оті там, скликали їх туди на мінські угоди, от, і там Лукашенко там таке сказав, що це ж сепаратістів, їх там треба взагалі, то, так би мовити, так. А тоді дивлюся, щось видно, Путін йому сказав, та ти що там. Та котиш Не, на Лукашенко ДНР, кажа ЛНР. тое, што ад яго чакаюць. Э, Ён вельмі добра бачыць гэта, ён ведае, што, што ад яго чакаюць і ён гэта кажа. Аднаму ён кажа так, іншаму ён кажа так. Вось э, Путін прыязджаў, калі было гэта м, як, як яно там завецца э, дзень рэгіёнаў ці штосьці такое. Путін прыязджаў у Магілёў і Лукашенко яму кажа Магілёў там і Віцебск гэта такія ж э, расійскія гарады як Смаленск там і штосьці яшчэ. А потым ён з Парашенко сустракаецца ў гомелі і кажа, што там гомель ад Чарнігава мала чым адрозніваецца, мы браты там і все такое. А, калі ён у Кітай едзе, ён кажа, што мы з кітайцамі там браці і з туркамі і І з марсіянами. да, так да, да, і само, з це все. марсіянамі. Да. Ну, а чим Тільки гроші закінчився давайте. їхній оцей конфлікт? Що, чи це було перебільшення, що вони були в Китаї, і там е, Лукашенко якийсь стілець навіть чуть не кинув Путіна. Ну, казали, що щось там. штурханув, Кажуть, що штурханув. такое все. было. Было Ну, такое. Там было І- некалькі для гэтага дзе далезь там было некалькі падстаў для гэтага першае гэта а, сапсаваныя а, сапсаваныя вось а, нафтаперара нафтаперапрацоўчыя гэтае прадпрыемства ну Усталяванне. усталяванне да а, сапсаваныя дрэннай дрэннай нафтай Так, расійскай так, гэта щось туди першае залили вони. А другое гэта як кажуць э, была спроба э, там кагосьці зрабіць э, пер... дзяржаўны пераварот супраць лукашенко нават ну кажуць так што ён тады э, пасадзіў свайго э, гэтага ахоўніка э, як яго там звалі э, ой, ўжо не памятаю Що Ну, він вось. е, звільнив його Лукашенко. так? Звільнив, да. І Бабіча так само випер. Да, Бабіча выгналі і яшчэ кажуць кагосьці там а, а пасадзілі таксама э, э, кіраўніка бел э, белтэлекома Вось Мгм. За І взятки так само. пайшоў За такі хабар. да, пайшоў такі слух што там пр- супраць яго а, спрабавалі зрабіць дзяржаўны пераварот ці праўда гэта ці не мы не Ну, ведаем казали, але... що за хабар, так. мол, тільки Ну, така афі... послуга афіцыйна була. за хабар. Афіцыйна за хабар, але гэта смешна. Э, Там грошы якіясьці такія, э, яны там амаль не кожны дзень такія грошы бяруць. І, і нічога. усё 180 гэта- тисяч доларів, ну то кожен день, да. Не, ну не Ніяк. кожны дзень, но э, ну у іх асяроддзі гэта э, нар- гэта так вось нармальна, гэта абыдзена. Ну, ви знаєте, що е, Е, з 1 червня е, вступає в дію е, наказ Путіна про те, що Росія припиняє постачання в Україну там деякі товари, включаючи нафтопродукти, значить, нафту, бензин, там, солярку, багато там перелік іде. Ось як себе батько буде вести через Білорусь, мабуть, теж батько придаве, щоб це через Білорусь теж е, не поставлялося нам пальне. А ні, ні, Як ви буде все одно торгувати, бо то його не вигадає. То не Буде, буде, да. не, то, то Кажуць, буде што торгувати. што ўжо добрая нафта пайшла і там э, все адрамантавалі таму будуць э, перапрацоўваць нафту і э, бацька таксама ну я не вельмі люблю его так называть ну р- раз так казалі то таксама адказваю так вось ён эм, шукае дзе можна знайсці э, с других, э, с других краин. Альтернативная поставка. Да-да-да, так. альтернативные поставки нафты. С Казахстана, с Азербайджана, а, з Ірана, ну там Венесуэла, ён раней спрабаваў, ну адкуль толькі магчыма. З Прыбалтыкі там якуюсьці Так, щоб нафту здесь адв'язатися від покупаюць. Росії. Да. Якщо каб то ён треба робити колісці ранее Больш було. каб паказаць Пуціну, што не ты адзін. Калі мне патрэбна, я куплю вось набуду гэтую нафту у іншых краінах. І без цябе абойдусь. Ён мусіць той рабіць, але зараз я ж думаю, што якісь там падзеі павінны адбыцца ў Беларусь, то есть у Расіі. Усёй часу ён як якимсь е, в очаканні якому, чекає чогось, щось, штосьці там м- мусить зробитися. І зараз ті новини, які йдуть з Росії, е, і говориться об тому, що ш- назріває якась там проблема, і це навіть Магчыма. велика проблема. Ну першую чаргу Анатолій я лічу, што гэта палітычны гандаль. Лукашенко робіць гэта для таго, каб э, уздзейнічаць на Пуціна і у яго выгандліваць сабе штосьці, ну там якісь можа крэдыты там ці э, якія льготы. Ну, як ён 25 заўсёды робіць. гадоў той робіць уже Ну ён вже заўсёды привык. гэта робіць і ў яго Ён не гэта будзе іначе атрымліваецца. нічого робіць. Толькі так і будзе э, сядзець на двух стульях, але адносна Украіны ён той свой вектор э, палітычны, эканамічны змяняць не будзе. Не, той вектор і застанецца. Украіна гэта важны Наконт партнёр. того, то я яму гандлёвы веру, для яго. Лукашэнку, што н- ён не адвернецца да Украіны ніколі. Ён ні ад кого не адвернецца. Ну, не, не да. будзе- Ён ад Садама Хусейна ў свой час не, ад- не адварочваўся і ад Каддафі не адварочваўся. Так, и все. Э, За и от усими. с этого самого, як его, Уга Чавеса так само. Да, Уго Чавес. Его ж друзья. Зараз Мадура уже, ну він з Мадури сябрує. Кстати, там Мадура знову якісь гроші від Росії мав. Як ви, е, дядулясь, чули такі, що там знов Росія влізла, якісь інтереси свої, якісь е, в військові там вооруження додає, туди возить, гроші дає і щось там таке воєнних тих е, людей напхала туди в Венесуелу. Я думав, що то хоч і розв'яжеться, як же буде за місяць, ну, за два. Але е, нічого немає. Європа затихла, Америка затихла, кругом все тихо. Казали, що все все поміняється влада, і все все тихо. І народ успокоївся. Що то таке цікаво? То просто Росія завжди там, де. Е, пахне грошима, нафтою і газом, там і Росія. Якщо ось, припустимо, всім зрозуміло, що Е, значить, е, е, отам Катар хотів протягати у Європу газогін, так, щоб дуже знизило ціни в Європі, була б там альтернатива. От, Тому треба було там розв'язати оцю Сирії. Цю, у Сірії. Тепер же ось на Донбасі. Там теж е, виявляється у нас же було із компанією Shell, навіть при Януковичі підписано е, угода, що буде добуватися сланцевий газ. Е, там його дуже багато. Е, в районі Донбасу, тут особливо Слав'янська. Ось Компанія Shell там уже пробні буріння, кажуть, робила і все. Ось. Ну Тому я і там він організував ці ЛНР, ДНР. Ну і тут він же бачите сам е, перекриває постачання, і він же не дає транзиту не Казахстану, не Туркменистану, щоб поставляли в Україну газ. Е, ось. Ну, у нас є деякі. Так, что-то опять зависло. Что-то опять зависло. Це союзник був і все так далі. Ось. Але вони ж теж там е, заборонили поставку е, молочних продуктів, е, сирів твердих. Там я не знаю, що туди поставляли. Сметану, сири там. Плюс транзит заборонили в Казахстан, в Киргизстан. Так. І у нас, однак, знаходяться такі, що вони думають, що це все йде Україні на користь. Тобто вони нас, як кажуть, роблять нам економічну блокаду. Ось із таких е, добрих почуттів, дружніх, е, що в нас знаходяться такі люди, що кажуть, що нам, росіяни, брати, все. А навіщо вони це роблять, невідомо. Так що. Ну, а з команди Зеленського, як він буде продовжувати свою таку політику, то мусить е, деколи, деколи може і боком вилезти України, ні? Як ви думаєте? На будучиню, якщо тако буде така перетрубація. Дивіться, це що казав е, Сірий Кот, що якщо е, Зеленський буде вести політику диктатора, вони будуть сябрувати е, разом з е, Лукашенко. У Зеленського немає ніяких шансів вести політику диктатора йому ніхто не дасть. Перше, йому не дасть народ, йому не дасть громадянське товариство, е, общество. Друге, що буде, у нашого президента дуже обрізані повноваження. В нього немає стільки повноти влади, щоб тут так себе відчувати якимось. Янукович що, чого себе там диктатором е, себе зробив? Тому що він зламав через корінну Конституцію в 10 році. Так, яку... так. Да, він він тихенько через е, е карманний конституційний суд поміняв конституцію. В нас парламентсько-президентська республіка. Зараз оце е, е, е, Зеленський поназначає оцих замів, назначить міністрів закордонних справ, генпрокурора подасть Верховною Радою там ще, і назначить губернаторів. Все більше е, в нього немає ніяких жодних там е, е, речагів. Да, Це силовий блок да, це зовнішня політика, але ну, не більше. Е, далі е, і Коломойському, і Зеленському не потрібен той зараз президентство таке. Їм потрібна більшість у Верховній Раді. Тому зараз таким чином через коліно знову ламають конституцію. І за 60 днів. Чому за 60 днів? До виборів залишилося 180 днів, е, там чуть більше, через декілька днів. Вони зараз спеціально роблять на те, щоб Перше, щоб е, е, малі партії не змогли мобілізуватися і підтягнутися. Тому зараз боротьба буде між цими крупними. Далі. Перших 100 днів це самі повинні бути ефективні дні президента. Він їх зараз потратить на цю в'язку боротьбу. І, звісно, буде втрачати, втрачати е, свій рейтинг. Бо дивіться. Сьогодні вже дідолес ви чули, да, що петиція на А, так, уже 25 тисяч е, чи да. 250 тисяч, скільки зібрали вже. Да, да, да. Тому дивіться, е, українці е, це не 2-3 можливо, адекватних там, е, як може в Росії. Там. Ну, але ж він там має його розглянути на протязі трьох місяців. Це... Він <laughs> це, він, він там нічого не зробить. Но е, питання в тому, що е, е, громадянське общество дає меседж е, президенту: слухай, чувак, дивися. Ти вон ще не встиг дойти пішки до адміністрації, а вже тут тобі ми ставимо, даємо жовту карточку, а може червону карточку. Далі його цей Богдан каже, що вот э, Майдан это какое-то, я не сказав, чи непорозуміння, недорозуміння, чи якісь такі, типу, це. Е, э, друже, та, там зараз йому теж пельку прикриють, йому потрібно буде э, десь з тої адміністрації десь йти. Далі, в нього скамейка запасних дуже мала. Якщо він вже оцих своїх друзяк, однокласників розставляє, в нього немає кого ставити. Один, я так от Данилюк, оце що зараз його начебто е, на е, СНБО, е, на РНБО. Тому е, диктатури немає шансів, друзі. Немає. Ми не дамо. А земненшна політика. Як буде цікаво е, робити? А те, як а, він а буде те, що робити? Кітулець сказав, Америка вже намікає йому, друже. Угу. Місія Міжнародного валютного фонду вже думає, поїхати чи не поїхати. А без кредитів Україна блін, в цьому році е, е, по тільки запозиченням нам туйову кучу денег надо заплатити за ці кредити. 12 мільярдів, по-моєму, треба давати. Mm. да, тому, тому тут без шансів, мені здається, на диктатуру. Ну, його хоч випустять де куди-небудь, наприклад, які-небудь там сесії, місії, там всяке є е, зборище, не знаю, збори. коротше. В... Ну, Росії. Без проблем. Він він президент більш-менш демократичної країни. Ну може? я не знаю, він поки що видно. Посидіти, помовчити, може де-небудь там, посидіти в сторонці, почитати де яку-небудь петицію і все. Більше він мені виникається ні на що не згоден. Де що небудь яку-небудь пропонував. На бумажці напишуть, вкладуть в руки. Ну і... я вже кажу про те, і все. Правильно, він видно ще суфлером. Не навчився користуватися, тому йому пишуть папірець. оце. І він е, примітивно, як е, ще в радянські часи там Брежнєв читає по цьому папірцю. Ну, Так було на дебатах. Е, звичайно, він видно, казали, що він десь був англійську вчив. Ну, Ми подивимося, як він буде. У нас же знаєте, як вчать. Е, е, так що у нас вчать, що якщо вчать англійську десь там в Германії чи що, то, то там означає, що людина вивчилась, вона може вільно спілкуватися. А як Зеленський десь учив англійську, це як ото кажуть, це ми проходили. Не вчили, а проходили. А, це в Туреччині три пива заказати і це. Так що подивимося, навряд чи щоб він без перекладача де спілкувався. Так, да, плюс в нього проблема з українською мовою. Він же ж не думає на українській мові. Він Е, при тому, що порох був російськомовний, ну, він дуже легко. А цей же ж російськомовний і на українській мові дуже погано в нього складається, тому там тільки бумажка. Ну так, це людина, якщо вона в е, побуті спілкується російською, їй треба вона думку спочатку бере російською, тоді перекладає і тоді вже починає. Е, язик уже в неї починає промовляти. А так. Давайте ще от одне питання цього е, примарного, можливо, не примарного цього референдуму, що запропонували. Це дуже дуже опасна штука. Е, чим? Mm -hmm. Тим, що вони е, сьогодні вже починають відбріхуватися, що цей референдум не буде мати законодавчої якоїсь е, наслідків, але ми послухаємо людей. Блін, ну це дуже опасно. Так, так, так. А як він там буде називатися взагалі? Що про Стосунки е, е, з е, Росією чи що? Да, підписання мирної угоди з, Росією. І я вже сьогодні сьогодні казав, що зараз по інтернету ходить цей флешмоб, що йди в сраку своїм референдумом. Так, якщо спитати, при, для чого підписувати нове, якщо в нас вже є договір СНГ, Договір е, тоді 2004, по-моєму, році чи 3 про дружбу, співробітництво і там е, все, все, все, все з Росією. Е, так що, якщо Путін не виконує ті попередні договори, що він підписував там з попередніми президентами, то тут Зеля підпише і він почне виконувати. Так? Нехай він виконує там оті договори вони чудові. Про співробітництво, про спільне використання Азовського моря, про все, все, все там, про визнання кордонів. Е, а тепер, виходить, ми той договір підписували про визнання кордонів, там ідеться про Крим, все, що Росія визнає. А тепер свіжий підписати Е, начебто він про дружбу, тільки підписати, що вже Крим російський, вже що Росія вже так от да, не да, визнає. по або якісь особі особі статус дати Донбасу там чи ще щось. Ну так, тобто цей новий е, договір буде кроком назад. Так що навіщо він потрібен? Треба е, Путіна так би мовити, якщо він хоче з ним е, перемовини вести, то казати, що давайте повернемось до тих договорів, що в нас були, і виконувати їх. Україна виконує договори, і ви виконуєте. Ще можна Будапештський меморандум навіть згадати йому. Ну, Будапештський це треба нагадувати, коли буде там е, в е, форматі на цьому збиратися. Там буде Франція, буде Британія, і там тоді нагадувати. Росія гарантувала, гарантує недоторканність? Гарантує. Гаранти, гаранти. Такі наші гаранти, що це була е, така афера. Я думаю, що можна було здати е, оті е, значить, е, межконтинентальні, що в шахтах стояли, а тактична ядерна зброя, те, що на колесах була, її спокійно можна було залишити та і все. Бачите, там Кравчука прижали тоді, мабуть, так що не знаю. Ну, ми так звикли, що нас усі хтось прижимає. То того прижали, то кучму прижали, що він підписав е, Крим. Оце не було б оце дурниці оцей е, кримської цієї е, автономії. І все було б нормально. Вони з Росії прийшли ким. Звичайно, Сімферопольська область була. От хай вона й була областю там. 25 чи 26 якої там, та і все. Ні, їм давайте автономію, а тоді вони президента захотіли. От, е, А тоді вони вже ж піднімають хвоста, кажуть, що е, ми ж автономія, ми взагалі вже маємо право виходити. Так, е, У нас є такий сумний досвід із Кримом. Давайте там подаємо тепер особисті статуси цим республікам ДНР і ЛНР. І хай вони тоді скажуть, що ми взагалі тепер на законних підставах виходимо з України. Так що. Так, так, друзі, так, да, що? Да, ми годинку вже е, зараз в ефірі, ще буквально там 25 хвилин в ефірі. Е, хто хоче набрати в ефір і. Ще в мене питання можна? Да, я, я скажу свою думку висловити. Телефон на трансляції піді мною Viber, WhatsApp, набирайте, поздоровайтеся, побажайте здоров'я нашим блогерам і так далі. Да, Андрій Іванович? Ну, я хотів, що це питання таке слухав вас, звісно. От дивіться, з 1 травня, тоді як е, Росія говорила, дідулець, що прекратила ставки нефтепродуктів в Україну і так само включила става. З 1 червня вони планують припинити поставки ага. Росія. А вже От. припинила ж там була, ні? Чи не припинила ще? Ні, вони там у них указ вступає в дію з 1 червня. О. Ну на на кон того, що Білорусь е, припинила свої поставки в Україну бензина, у вас який-небудь дефіцит відчувається, де хоч трошки що небудь чи ні? Чи все нормально? Ніде нічого не чути. Може, ціна, яка підскочила ну, там. Це заправки ні? всі працюють, я не знаю. Нема ні ажіотажу, у нас навпаки е, гривня зараз дуже сильно укріпла. Ага. Е, Бо в і- нас все дорожає бензин, дорожає. Вже за той час на 20% подорожав бензин. Анатолію, Стараюся. їх з- гэта зразу не, не адчу... ніяк не адчуецца, таму што запасы яшчэ ёсць. Ні, ні, ні, Сергій Ні, Кот, запас. Якщо є ажіотаж, якщо є якесь коливання валютне, в ту в ту же секунду, на, е, без е, залежно від того, які є запаси, в ту же секунду на на ценниках заправок заправок міняється ціна. Тут не, не в тому річ. А то я поїду в Україну, там буде по євро бензин коштувати вже. Анатолій Іванович, по два. дивіться, поки у вас ціна не буде е, сопоставіма з ринковою, як нафти, ну допоки вас буде так колбасити, у вас бензин був дуже дешевий. Е, бензин повинен коштувати біля долара, якщо там немає великих тягарів е, е, податкових. Тому у вас зараз скільки там ви казали? 70 центів чи скільки? 60? 80 вже зараз центів. Ну от, от. Ну, до... По копійці, по Скільки зараз Діма, з Нового року подорожало у нас паліва? А, ну, У тим раз... годі яно дорожало 27 20... разів за 18 год. А зараз Ці 15 нават больше. разів. А тут не ведаю колькі разоў, но ўжо некалькі А- а- разоў. Кожны месяц амаль там на одну Три копейку. рази. Три, ж- А, три- ні, три рази місяць. даже. Ну, Кожний може- тиждень. Кожний тиждень Да, на у- копійку. У меня машины нема, тому я не могу Ну, э, я тут зараз э, бачу, бачу, докладно пацан. сказать. Бачите, Я гэта справа чув, в я- тому, я що- чую, я е, гэтыя ще всі ось тут звістки. дод- Додам ще. Справа в тому, що Росія б'є, тому що іменно що потрібно Україні, е, така продукція якась е, заводів. Ось, А в нас їх не, не так багато працює. Це був Лисичанський. Е, там е, Що такое? Думаєте, буде де як-небудь е, повеличується чи наоборот поменшується кількість тих доріг, які будуть ремонтовані або капітально? або... його е, компетенція, Анатолійович. Зеленський відповідає за безпеку і зовнішню політику. У нас є уряд, ну виконуючи... До чого ми привикли? У нас що все, все Лукашенка скрізь носить. Тому, тому в нас ні в якому разі не може бути диктатури. Е, в Німеччині теж є президент, оказується. У нас приблизно такі самі е, повноваження там президента, як Німеччина. Просто в нас пострадянська е, держава, і оцей, так як ви кажете, той культ тоді, президента. Тоді стільки гвалту раді того Зеленська наробили. А хто? Ну чекайте, ну а хто зараз, е, якби всі розуміли, які які е, повноваження президента по конституції, тобто не було тих 73%. Люди не розуміють. Люди він пообіцяв зарплату. Він не має жодного відношення до е, рівня зарплат вчителям. 4, ну, він каже 4 тисячі доларів. Він пообіцяв знизити комунальний. Він це не його. А люди, ну, а, а чого він обіцяє? обіцяє? Значить, він що думає диктатором бути як Лукашенко? чи що? Популіст, популіст, знаєш таке популіст? Я розумію. Він Точно. говорить те, що люди хочуть чути. Все. А чи може, чи не може, це інша справа. Ну, У нас люди, деякі є ще наївні, вони не розуміють, що передвиборча кампанія всі обіцяють. Тут е, все ясно. Він обіцяє те, що в його входить повноваження, і те, що не входить його повноваження. І вчителям він там обіцяв підняти. І, е, перше, що він там, е, коли стояв, ото там на дебатах ось на сцені, е, то перше, що він там кричав: Хто відповів за Іловайськ? Так? А тепер поставив того, хто там керував на Іловайську. Як його? Хамчак, так? Хамчак. А знаєте, що дідулець? Я дивився Павла Дальнобоя е, в Полтаві, він був на ефірі. він каже, що е, голову Генштабу подає міністр оборони на ствердження президенту. Міністра нема. Ага. А це же він е, ну, голову Генштабу поставив. Ну, тобто порушення, тобто йдуть е, порушення. суцільні порушення Конституції гарантом. Той, який, так би мовити, повинен гарантувати е, Конституцію нам, щоб вона чітко виконувалася, так він навпаки сам її порушує. Розуміло. Так, е, що там ще будемо обговорювати? Да, будемо е. будем ще да, буквально зараз послухаємо наших глядачів і будемо завершувати. тому що... Давайте глядачі... прочитаємо чат. Е, я ось о, Давай. так е, читаю, читаю. Що тут що тут нам пишуть? Ну, власне, те, що ми тут розмовляємо, про те і люди теж тут обговорюють. Так. Та-та-та-та-так. Е, е, вони пишуть тут про Значить, ну що, передають вам всім вітання білорусам, братському народу, сябрам. Дякую. І будемо сподіватися, що е, що у нас, значить, е, без Путіна ми тут розберемося самі, як нам торгувати, що кому е, продавати, що ні. Сподіваюся, що якось будемо вести братні стосунки без Путіна. Друзі, тут е, мені в е, приват прийшло повідомлення. Пише наш наш глядач. Зараз я це повідомлення положу в чат. Е, Мені здається, теж не менш важлива. важлива. Так, друзі, важлива петиція в Бундестазі про визнання голодомору в Україні. А, да, да, да, да. вже було. Залишилось Да. 4, 4 дні. Частіше нагадуйте, дайте завдання модерам. Е, люди добрі, а ну проаналізуйте. Дійсно, це дуже важливо. Е, е, якщо ще можна за 4 дні цю петицію підписати і добити, дивіться, як наші змобілізувалися. По-моєму, в книгу рекордів Гіннеса може попасти петиція про відставку Зеленського. Так що да, чат каже. Так а там, може, назбирали про визнання голодомору кількість чи ні? Ну, не я знаю. на своїх стримах, там у нас модератори, я просив, вони викидали посилання на цю петицію, щоб у нас люди заходили. Кір, дуже, дуже відповідальний модер. Кір, знайди, будь ласка, посилання на ту петицію і, е, можливо, помож... так, потрібно 50 тисяч, зараз є 22 тисячі. І у нас там е, Віка, подивися, там е, десь було посилання на оцю е, значить, петицію. Е, про голодомор е, в Бундестаг, яку подавали. Там білоруси можуть голосувати, ні? Інший модератор який. Там, по-моєму, будь-хто е, може голосувати. Це ж. Чи тільки українці можуть голосувати? Оце я не знаю. Не знаю, хто може там приймати участь. Бо у нас так ну, само було голодомор. Мені здається, українці всі можуть, бо у нас українці і в Канаді, і у нас і в Польщі, і в Росії. Може ж вони теж мають право долучатись до цього голосування. Я думаю, так. У нас так само був голодомор. Ну то в Західній Білорусі, тут де я живу, то ні, не було. А кот, скажи, у нас скільки в тебе ти знаєш дані, скільки у нас у людей нас, згинуло? у нас в не голод- шмат галадамор э, у першую чаргу был там дзе э, вось гэты э, сельскагаспадарчыя землі там дзе э, зерно э, узрошчвалі а у нас тут болото лясы ну тут Ні, быў Омегальовська, голод там таксама але Віцебська, не такой Мінська, але не такі Гомельська. маштаб больш за ўсё был галадамор там в Украіне дзе чарназёмы там дзе Казахстан На Паволжье вось там. Кубані. Да, Кубань, там было в первую чергу, там, где з- это э, забирали збожжа. А у нас, ну тут что у нас? Ні, у нас так само був голодомор. Не, у нас то так само казали. голод был, да, дренно было, але не Ні. тыя масштабы. У нас Ні, ні, э, звісно. інш, і, іншие тут. Може, яких 100 там, е, тисяч загинуло за ті часи. У вас там мільйони загинуло в Україні, Так, так. а в нас то... А на- супраць, на- до нас бегли з тых мест, где был голодомор. Тому что яны лічылі, што у нас тут э, больш ежы будзе, ну тут больш добра. А у нас, ну тут у нас заўсёды было не густа, скажем так. Багаты На Заходнюю Беларусь так само прибігло Да, много багатими людей. ми Та, в ті часи вельми прибігли не з були. Росії. І не засталися з тих часов, за того так і обрусили. Та політика, я вже не раз казав, яка у нас тут вела- велася колись та політика русифікації. А, і Значно вень- е, веньша, я кажу, значно вельше, ніж е, у Україні навіть. Навіть в сходній Э, мне казалось, что Беларусь заходняя вот там русификация слабенькая была нічога падобнага такая дуже великая сильная русификация. попросту ну, напросто вот так з наганам каля головы я тое і э, пытаў у старых людей, я робил, рабіў таксама ролики они мне поведали. И то не раз казали, там батьки, их дзяды казали, что загоняли таким чином у калхозы тыя часы нават 39 роце калі прыйшлі э, е, вот вот, е, російці з тої пори. Отак і вони заганяли нас тут у колхози. Да, І коллективизация была э, промысловая. Мы гэта ведаем. Примусове, Да. але Но не- не- коллективизация не так. тут и русификация гэта розныя рэчы. Гэта не одно і і тое ж. Але Ні, заодно, другое що і русифікація, ходить з потому що першого. насаждалася школа, Так і да, да, да. Ну мова російська насаждалася. просто калі мы кажам про калектывізацыю то гэта калектывізацыя а русифікацыя гэта ўжо там наступны шаг калі ты уходзіш у калгас то там табе ўжо кажуць что давайте Учителя усім таксама. будем да на, навучацца на, учителя. рускай мове навчацца толькі на расійскай але не мове. ўсе гэта таксама шло так со скрыпам кажам что э, у толькі ў некаторыя часы яна пасілівалася ну станавілася больш жорсткай гэта русифікацыя а ў некаторыя часы яно вось так шло э, ну мы зараз бачым да чаго гэта Таксама дайшло і пра е, вайсковыя часы Та, е, як была вайна у наших беларусаў я уже казаў заходніх як бралі на фронт то стараліся іх вкінуць у самае пекло щоб іх там перабілі перастар... разумееш што зрабілі таксама мяса жывое просто мясо кідалі пасылалі я- ў, у без Сібір нічого. до Ніхто вайны першы раз стрельбу ўзяў у руки і адразу на, на перадавую Да. і там яго забілі Як казав Жуков, давайте тих, чим більше тих хухлів ляже, Во, тим менше треба буде в, Сі- в відправляти, да? Так. І так само я казав, що приходили з фронту наші е, дяди, їх одразу туди заурали. Я вони ж там кілька місяців навіть сиділи у лагерах. Отакое було. Я же його недавно сам, у нас останній там фронтовик Іван Васильович, помер. Старий, старий, сколько йому было, 95-96 годов було. И он просто плакав. Сльози котяться, каже, отак. Пішов на нашій мові, пішов, каже, на війну, на, заробив міндалі, а потім нас в вагони і поперли в Росію. І там ще пару місяців в лагері тримали. Для чого вони то робили? Як будто вони повинні, то, і то всіх подряд, не то, що відпускали вдома, нічого подобного. Так само і мій, мій дід вернувся. І думаєте, він в 45-му літом вернувся, після 9 мая, ага, зараз. Ще півроку десь, чорт знає, е, тягали його по всьому світу. Отак робилося. у нас Да, таке. няхай это Анатолий яшчэ не самае горшае. Калі мы паглядзім на 44 год, калі а, была вось гэтая дэпартацыя крымскіх татараў і а таксама там і іншых народаў. Там і на чеченцаў, і на інгушаў, там Сталін э, Ну. э, Ну, нападаў. ясно, ми перекинулися трохи не на ту тему, добренько, бо у нас сьогодні ве- більше така тема А це була. означає, що ми якраз в час 20 встигаємо розкрити основну тему, і за 10 хвилин ми будемо будемо потихеньку завершувати, щоб наш Так. стрім не був е, надоїдливий, щоб люди Є таке, встигали. да. Насчет е, да, здоров'я діда Олеся, там люди теж не раз питалися. Я тому що стараюсь кожен вечір з дідом Олесем говорити на ту тему насчет здоров'я. Ще раз нагадую, я живий пример. примір. Бо мене дід Олесь зараз повернувся, я кажу, бо «Ну, закінчуємо. Люди так само питалися, і мене буде при дід Олеся, як там здоров'я діда Олеся, як там тоє, сьоє. І ще раз кажу, нагадую. Та сама е, хвороба, як і в мене. діда Олеся Е, як і в мене, така сама хвороба. Так що ми викрутимося, викронемося, я думаю, все буде добре. Я кажу вже 4 роки. Дідулець, ми говоримо про ту тему, бо вас питаються, як ваше а. здоров'я. Я кажу, ага. в мене та сама проблема, щоб зараз ну, чого. Я, що пережив, то я все, дивіться, я добре себе чувствую, я думаю, все повинно бути. Е, добре. Саме головне, ми з дідом Олесем говоримо вечорами. Я думаю, літом буде через місяць-два зустрінемося. Я зустрінемося з Василем, буду їздити, обов'язково заїду до вас. Іва. Все буде добре. Там, треба, так, е, треба заїдеш, е, треба. поїдемо по цих історичних місцях, прокатаємося. Ну, ви мені вже казали, да. Я там в нього зйомок зроблю, подоріжжя буду по Україні робити, обов'язково вас на Черкащині, ви мені там покажете. Анатолій Іванович, я е, хочу ще такий один момент. Може, хто слідкує за медіа простором України, за блогерським. Є в нас блогерша Яніна Соколова. Ви її всі добре знаєте. Вона по четвергам моче свої програми вечір Яніни Соколової. Бачили? Ага. Е, бачили останні її фотографії? А значить, що Анатолій е. е, получив я аналізи. Угу. Оце ж їздив. Ну тут е, дуже багато їх е, всяких аналізів. Ну ось о, е, що стосовно ПСА. Ага. Ти 22,4, я бачу. Все, бачу, 22,4. А я тоді бачу. там, значить, вільний один Добре. і щось там різниця якась. Почекайте, почекайте. 1.21. Добренько, ми тобі поговоримо. Після стріму ми зв'яжемося обов'язково. То всі теми. Не, це я я хочу, значить, так. У мене план. Я зараз все тут закінчую, ще пару годин там е, на рулетці посидю. І тоді ми е, десь Зв'яжемося. Е, І то ми вже будемо теж закінчувати ще. Номер, так. Ви є? Так, Хто там є, хтось дзвонить? Так, так, е, говоріть, вас чути вже. Ага. Всем добрый вечер, чату, блогерам. Большая просьба. распространить по всем блогерам про петицию в Бундестаге, потому что это очень важная вещь, это наша история, и многие ее и не знают. Если мы это будем, то все, что мы делаем сегодня, забудут наши дети. Э, многие страны, не многие страны, по-моему, в Америке уже э, в Конгрессе было принято... Э, да. Э, осталось э, и на Европу это распространить, потому что признание Голодомора это и есть признание нас как страны. И ну да. не только внутри надо про петиции про Зеленского или запрет каких-то каналов. Э, надо, чтобы знали об этом горе, знал весь мир, его надо признавать. Это мы ставим в рамки и ту же самую Россию вы понимаете, что это будет проблема освещена на весь мир, и эти преступления будут влиять на можете давать сильно, но просто очень сильно. Э, на эмоциях мы голосуем против уже импичмента президента. Это мы то, что вот сейчас знаем. А то, что с нашими дедами происходило, мы будем. Зрозуміло. Да, Я вже оголошував на своєму каналі. У нас давали там е, посилання на ту Дуже багато петицію. Так що добренько дякую, Дмитро, наш дописувач. Дякую. Ага. Правильні слова каже чоловік. Ну що, панове, давайте тоді ми на цьому будемо дякувати. Ось Да, е, да, компанії нашій так за цей стрім. Е, значить, на стрімі Е, були інтервата, е, е, значить, Анатолій Сайгон і Сірий Кот. Це два наші сябри з Білорусі. Ну і ми з Василем тут, значить, свої Местні. так так би мовити. да. Ми на місці, а це наші гості. Ми... Ну, в принципі, це ресурс, він, значить, що спільний, світовий, так що ми. Е, скайпу, це значить, ми, ми не в гостях ніде, ми тут на рівних правах. Сто процентів. вони у нас, не ми у них. так. І вам дякуємо за запро... за те, що е, е, скористалися нашим запрошенням. Ви завжди радий гость на наших українсько-білоруських посиденьках. Так що, е, як то кажуть, ласкаво просимо. Сірий кот, по, по минуті по 30 секунд і будемо теж завершувати. Все, тоді глядачам каналу Діда Олесь. Вітання вам, дідусь, здоров'я, сил, паліть ту, ті дупи, хай горять. І Дякую. до, до, до зв'язку, сірий код. Дякую. А, ну Серый что, кот. тут- что тут сказать? А, калі вось тут ёсць э, деда лезь, то а, хочется пожадаць яму здароўя, каб усё было добра, потому что мы ведаем, что э, вось такое пастигла э, деда нашего Олеся э, несчастье, Ну, это не счастье, хвороба. то. ну, хвароба, То, що- да. А, Таму ну, я думаю, што ўсё будзе добра. А, Ён а, вытрымае. А, І мы яшчэ будзем шмат раз вось так вось збірацца, як э, сёння, і тут а, гаварыць. Дякую, Антон Іванович, вам. Ну, так само добре присоєднюся до тих слов. Ми за дідом Лесем говоримо. Я думаю, я кажу ще раз, живий примір, та саме хвороба, то всього лише хвороба, більше нічого. То не то, що який-небудь вирок, все, іначе, то і, то просто хвороба. З її треба боротися. Треба, і той, хто не здається, він живе. Я кажу, не здався 4 роки. От. Е, Вже живу і все. Там на моїх на моїх роликах, отак ваші глядачі діду Олесі, якщо маєте інтерес, моє заглянути. І в мене там ніго ролику є, де я казав і розказував, яким чином я боровся з тією хворобою. Так що ви, глядачі, е, неравнодушні до діда Олеся, переживаєте, е, донатите, там, підтримуєте е, діда Олеся в тій справі, то тому особа, ну що зробити? Заробить з грошей нічого не така ж зараз медицина, то колись, може і була яка вона безплатна, і така. Алізара Камусова та гроші платити. В мене трошки інакша була ситуація, я просто відказався від всякого лічення. Вот. То, то мій такий е, примір. І він мені поміг, і 4 кажу роки, бачите, я прекрасно себе чувствую. Вас зараз показали дід Лесь, який писав. Ми будемо кажу, ще вечором сьогодні зустрінемося, може, після попознімо, через годинку-дві, деяких ви пострімите ще. Ми обговоримо, будемо зустрікатися. Я думаю, все буде добре. А, а над ком того, що Україна, я думаю, люди розумні, добрі, порядочні люди в Україні живуть, вони з тим. Хай буде дерьмом, гумном чи ще де щось справляться, яке є в їх. Тому що гумна повно скрізь, в нас ще більше в Білорусі, воно ще таке така червема і смердяче. Вас воно вже трошки пішло в землю, <laughs> проростає зерня, добра демократії, порядочності, все буде добре. Буде Україна і, і, і слава Україні. Героям. Живе Героям Білорусь. слава, живе Білорусь. Живе вічно. Да. Все буде добре. Підписуйтесь на канал українських блогерів. За 30 хвилин буде стрім Нестор Воля. Переходьте, хто ще сьогодні хоче. І дідолеса зараз починається. Е, як то палаючи ну на, на рулетку зараз зайду. Всім, всім привіт, друзі. А я не договорив. Яніна Соколова, 35 років. Е, палить так вату. Подивіться, вечір Саїна Соколова. Е, на днях вона показала фотографію, вона повністю лиса, сім місяців бореться з раком, 35 років. Подивіться. Яніна Соколова теж бореться? Так, подивіться. Так. Добренько, треба буде. І, Друзі, діду Лесь, ваші два слова. Скажіть, що ви там слова на <laughs> Ну, я вже в принципі казав, що е, я вдячний всім за увагу. Значить, що будь народ. Героям слава. Так, так, так, так. Так, все, я скінчив теж запись. Можна буде. Да. Так, я переключаюся на рулетку тоді. Угу. Тоді до побачення.